que circulem per la ciutat ens trobem obstacles que hem de superar, tal com paviment en mal estat. Hem de superar els obstacles a la calçada amb una maniobra precisa i sense envair el carril del costat. Evita pujar la roda en ranures longitudinals i els petits canvis de nivell encara els perpendicularment.